Woi, kena lor, kilo lor, delok lor iwak lor. Hmm, iki iwake iki. Kae. Iki mancinge rombongan kae, Lur. Eh, Mas Purnomo. kayak Pak Giman, kayak belacan. Woi, lor, lor, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ditinggal ngomong malah kenal lor, lor, bah, Jan, <laughs> piye, malah kenoi, bah. Yeah. Wes eh, delep ning kono lur. Letak ning kono iwake luwe pangan dhewe iki. Dulu. Woi, entuk lur. Lah lah lah lah lah. Kayak saya sitok e gak kena ya lur. Dulu lur lur lur lur. Aduh ora kena lur lur. Wes. Eh. Eh, Iwak opo iki jane? Lur lur lur lur. Kena neh lur. Wes jancah kuwi. weh weh ranguman ngumani wi malan. Yuh, yuh. Lor, gak mendrip lor, gak mendrip lor. Aduh, dicolne lor. lor mancing rombongan iki lor eh bocah menduan kae Modele kae. Woi, ketak lur, iki lur, delok lur iwak lur. Hmm, iki iwake iki. Masih dene wis mancing rombongan kae, Lur. Eh, Mas Purnomo. Kayak Pak Giman, kayak belacan. Woi, lor, lor, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ditinggal ngomong malah kena lor, lor, bah, jangan. <laughs> piye malah kena wah Wes delep ning kono lur. Letak ning kono. Iwake luwe pangan dhewe iki kok. Dulur. Woi, entuk lur. lah lah lah lah lah kayak saya sitok eh, gak kena ya lor lor lor lor lor aduh gak kena lor lor eh. eh, weh iwa opo aja nih lor lor lor lor kena nah lor weh jantah kuwi weh weh rangoman ngomani wih malahan juh yuh Loh, lor, gak mendrip lor, gak mendrip lor. Aduh, dicolne lor.